que é que tem do lado de lá do mar? É só o grande homem do é que sabe o que tem. É no bate-papo, é na lida do barco que vem ciclo da vida que repetido aprender e ensinar. O coletivo Memórias do Mar é o resultado da união entre cientistas e artistas, autônomos ou com afiliação institucional variada. A gente vem trabalhando junto há alguns anos assim, com ações ligadas à pesquisa, à arte, à ciência, tentando integrar saberes pescadores, indígenas, é, cientistas. constituiu em ciclos de oficinas participativas, que culminaram na construção de um projeto político-pedagógico que orienta as ações desse grupo, que são baseadas em valores como compromisso, amizade, a cooperação e o respeito à diversidade. O coletivo Memórias do Mar tem como objetivos contribuir para a mobilização e articulação comunitária para a governança costeira marinha desenvolver oficinas que busquem a transformação socioambiental, produzir mídia audiovisual na linha da educomunicação, buscar novas parcerias e iniciativas para o coletivo, promover e colaborar com eventos socioambientais e culturais, contribuir com pesquisas em diversos campos do conhecimento. Essas ações contam com o apoio logístico do Mero Móvel. É através do Mero Móvel que carregamos ideais e sonhos de transformação rumo à sustentabilidade e conservação da zona costeira e marinha. A proposta do Mero Móvel abre a possibilidade de uma experiência de pesquisação transdisciplinar, então, junto aos integrantes do coletivo Memórias do Mar e demais parceiros que já né, temos é, firmados e também acreditamos que o extravasamento dos gritos contidos é, devem ser sempre facilitados com alegria celebração, amor, sempre através da integração entre arte e ciência, por meio da música, da dança, do teatro, pesquisa, enfim, né? É a cultura e a ciência unidos para que a gente possa transformar o mundo, né? Sempre feliz e alegre. Basicamente é uma estrutura móvel, né? Uma van, uma carreta, uma tenda inflável, à disposição de um coletivo inter, multi-institucional que vai sair pelo Brasil. Em julho de 2013, nós vamos partir com o Mero Móvel em uma expedição que vai percorrer a costa brasileira de Santa Catarina até o Maranhão. Nessa expedição, nós vamos passar por todos os pontos focais do Projeto Meros do Brasil. Nessa viagem, teremos a oportunidade de desenvolver diversas ações, que vão desde apresentações artísticas e culturais tendo a conservação marinha e costeira como norteadora, até o desenvolvimento de pesquisas no campo da pesca de pequena escala, etnocologia, governança e educação. Rumo à ah, nossa missão, que é, em termos mais amplos assim, cuidar da biodiversidade, conservação e cultura no litoral brasileiro. Memórias do Mar.